Беларусь зависит э, очень много от э, российских кредитов, энергоресурсов. Теперь э, русские военнослужащие э, на вашей территории. Это не ущемляет суверенитет Беларуси? Вы знаете, на территории Европы столько военнослужащих других стран, и в том числе и во Франции они есть, что вам даже вопрос ни о чем не задавать ну, я не буду называть эти страны и количество военнослужащих. У вас их десятки тысяч. Что касается, вы сказали, сейчас на территории Беларуси российские военнослужащие. На территории Беларуси российские военнослужащие были всегда. Всегда были настолько, насколько это нужно было нам. В том числе и мне, поскольку я их приглашал. Ни один российский военнослужащий сюда не приехал, без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий и разведчик, контрразведчик и прочее не могут здесь быть без моего ведома. Это вы должны учесть. Что касается суверенитета. А какой суверенитет э, и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь? Ну, насколько вы можете принимать э, решения в вашем интересе и не в интерес России, когда российские войска здесь находятся, когда зависите от российских энергоресурсов и от российских э, кредитов? Ну, ситуация с вашими санкциями, дебильными, дикими, непонятно какими, показала, э, насколько вы зависимы от российских энергоресурсов. Вы устоявшаяся демократия – можно сказать. Э, вы устоявшаяся страна, нерасчлененная, которая в этих границах долго существовала. А как это вы э, зависите, мы это увидели. Почему у вас такая бурная инфляция? Почему вы все время кричите о том, что у вас не хватает природного газа, нефти и так далее? Вы вроде бы более независимая страна с устоявшимися уже экономическими, политическими традициями. Мы молодое государство. Мы совсем не, недавно были в составе одной страны. И тогда складывалась наша экономика. И с распада Советского Союза экономика эта осталась, она никуда не делась. Мы ее развивали, усовершенствовали. У нас российский рынок главным как был, так и остался. Правда, у нас уже баланс был последние годы Евросоюз, Россия. Э, всегда мы от них получали газ, нефть, других источников не было. Мы пробовали другие источники, но они оказались дорогими очень, в два раза дороже. И американские, и другие, и азербайджанскую нефть покупали, но она всегда была дороже. Поэтому вот наша зависимость так исторически сложилась. Для того, чтобы перелопатить всю экономику, надо очень много миллиардов евро. У меня этих денег не было, нет и никогда не будет. Да и надо ли вообще? У нас хорошая экономика, ну, такая, как в Германии по структуре. Структура нашей экономики, как в Германии. Мы машиностроительная перерабатывающая страна, только Германия намного огромнее экономика, большая, чем наша. А так примерно такая, что-то похожее на Францию. Поэтому вот так вот мы развивались. То, что россияне помогают нам сегодня, ну так я не против, чтобы Франция помогла. Вы почему отказались а, с нами сотрудничать? Зачем вы закрыли э, небо свое для перелетов наших самолетов, для того, чтобы люди общались? Почему у нас было в 2021 году полмиллиарда долларов товарооборот? Притом вы нам больше продавали, чем мы вам. Что вам было плохо? Чего вы отказались от этого сотрудничества? Вот без политики давайте. Ну, а насколько я понимаю, они отказались от полетов, потому что был самолет Ryanair, который был захвачен, а, чтобы задержать одного оппозиционера, который а, на борту этого самолета сел и подтвердил международные а, авиа власть, забыл, как его зовут там. ИКАО. Да, буквально на днях, что Беларусь незаконно поступила, чтобы задерживать этот самолет. Подождите. Поэтому закрыли не было. На днях вы сказали, подтвердил ИКАО, так? Подтвердил. Ну, они вели своего да. расследования. Но вы же санкции ввели против моей компании Белавио еще, наверное, два года назад. Вы же еще оснований для этого не... Вы на второй день все в один голос, начиная от Макрона и заканчивая канцлером э, Германии Меркель, по указке Вашингтона вы начали кричать, все, э, преступники такие-сякие. Вы еще фактов на столе не имели? Ну, может, опасались просто, что это будет каждый день так теперь? Ну, слушайте, я опасаюсь, что вы завтра нанесете ядерный удар по какой-то из мировых держав. Вы ядерная страна. Я опасаюсь, опасаюсь, э, что можете и по Беларуси нанести, поскольку у вас есть ядерное оружие. Правда опасаетесь, чтобы... Опасаюсь но я иду к вам и сотрудничаю для того, чтобы не было этого, понимаете? Ну, что, слушайте, что это за мотивация? Я э, испугался какой-то там Беларуси, что они посадили самолет. Но ну, не сбили же самолет. Не сбили, вон, сбили самолет над Украиной, прошло сколько уже, пять лет? Вы там расследуете э, в Нидерландах и, и прочее. Где результаты? Так там погибло сколько людей? Я кого убил? И где этот оппозиционер Протасевич? Где он? Спокойно живет в своей стране. Он не хочет на Запад. Он повзрослел и понял, что это его земля, его страна, он живет. Уже давно ушло это все. ИКАО – это фальсификация. Мы дали оценку вчерашнему заявлению. И почему это именно сегодня появилось? Или вчера заключение ИКАО? И какое право ИКАО имеет накладывать санкции или Франция. Какое вы имеете право? Это право Организации Объединенных Наций. Так даже рекомендации такой не было. А вы и санкции наложили, нарушив международное соглашение, которое вы подписывали. Как понимать вашу демократию французскую или немецкую или американскую? Слушайте, да все вы пляшете под американскую дудку. Ну слушайте, ну что мы э, юлим друг перед другом? Хотите пример? Французский пример хотите? Я давайте, вам приведу. Давайте. Вы заключили с Австралией договор на производство и поставку подводных, по-моему, субмарин, атомных э, лодок на 50 миллиардов долларов. Было такое? Было. Пришел дядя Сэм, сказал Австралии, мы вам поставим эти подводные лодки на 50 миллиардов, а вы нам заплатите. Им говорят, а Франция, плевать. И что? Что сделал Эммануэль Макрон и ядерная французская держава? Что вы сделали? Вы топчетесь на задних лапках до сих пор перед президентом США, не знаете, куда его лизнуть, извините меня за это. Что же это за суверенитет и независимость? Вот объясните, 50 миллиардов долларов контракт был. Вы даже в суд не обратились. Что же вы за демократия? Вы не защитили ни страну, ни свой народ. <laughs> А вы меня в чем-то упрекаете, там Россия нам что-то продает, поставляет. Слушайте, да у меня, дай бог, чтобы у Франции были такие отношения со всеми государствами, как у меня с Россией, на этих принципах. Никогда мне президент Путин там или российские власти не наступили на хвост и не сказали «делай так». Никогда такого не было. Я вот вам искренне говорю, у нас действительно надежные, человеческие, братские, добрые отношения. Никто меня не давит, я ни, ни на кого там не наступаю. Но когда россияне, вы помните, в 19-20 году нам нефть не поставим, газ не поставим, начали артачиться, я сказал, хорошо, купим у Азербайджана, у американцев покупали, у норвежцев покупали эту нефть. Поэтому вы не думайте, что я там э, вот, вот просто тут кукла какая-то, которая манипулирует с утра до вечера. Ничего подобного. Это не в моем характере, и в этом нет никакой необходимости. А вы, я вам привел пример, ядерная держава. Вы не испугались, ну вы, вы просто такие, ваши власти. Французов не обижаю. Ваши власти такие. Ну что тут, ничего не сделаешь с этим. Поэтому вам ли говорить о том, насколько мы зависимы от России? Кредиты мы готовы у Франции получить кредиты. Это даже будет дешевле в нынешней ситуации. Но вы плюнули на нас, попытались ноги вытереть об меня, и об мою страну, народ. Я вам это не позволил и не позволю. С санкциями мы справимся. Ну, потеряли мы полмиллиарда долларов товарооборота с вами. Ну, Господь с вами, найдем мы в другом месте эти. Ну, это потери будут 250 миллионов долларов. Потому что все равно мы торгуем с вами. На 20% товарооборот в этом году упал, но мы все равно торгуем с вами. И будем больше торговать. Вот завтра вам народ нечем будет кормить, засуха и прочее, я этому не радуюсь. Ну, может, мы вам что-то поставим. Мы всегда вам поставляли в Европу в целом рапсовое масло. Вместо подсолнечного, там, оливкового. Европа помешана на рапсовом масле. Мы очень много производим рапса и поставляем вам, и будем поставлять. Вам нужна древесина, мебель и прочее. Вы покупали много мебели у нас. Мы и будем вам поставлять. Бизнес всегда найдет эти пути. Просто это безумство вводить сегодня санкции в этом взаимозависимом мире. Ну вы это делаете.